Lettera 2 Notti senza numero, ad osservare attraverso la fessura, sempre più piccola della finestra, le luci nel buio, lanciando il cuore nel pozzo, tre passi avanti, quando sempre tre passi indietro sta, perduto nell'immensità del nulla, coperto dal chiasso cittadino cosa si prova a posare le labbra sul proprio amore, quanto costa un bacio. Riderò di tutto questo, dici, col tempo. Ed eccoci qua, la poesia è terminata, mamma che emozione! Io non le leggo mai davanti a nessuno, per me è un'emozione enorme. Io ti ringrazio veramente di tutto cuore per avermi fatto compagnia mentre la leggevo. Leggere le mie poesie è una cosa per me stranissima. Lasciami un pollice in su se ti è piaciuta oppure un commento, ma non dimenticare di iscriverti al mio canale, così saprai per tempo quando caricherò la prossima e io ti aspetterò lì, pronto per ascoltarne un'altra. Ciao!